sa machine Devant la vitrine éclatée de ce snack bar Son potier au soir s'est planté dans une sale histoire Dès qu'il est entré, ça a acheté comme un grand froid Il serrait dans ses poings quelque chose qui Alors a fondu sur son plateau. Gros mec à face de porc s'est chopé des sueurs dans le dos. Il lui a dit lève-toi, l'autre était blanc comme un mort. On aurait dit une mouche tombée dans une flaque de gin. Il balait sur son sort quand l'angel la machine. hurlaient les chiens, soudain sa vieille femelle s'est jetée sur la des en gémissant « tas de Ça en faisait déjà sur la terre, un de moins, un de trop Palais déchiré, du sang séché sur son jean Mille contactés dans le fracas de sa machine. Il y avait toute la haine, tout le désespoir d'un homme que le destin a trahi et que le diable mène à pleine gomme, à pleine gomme.